Hi there, Maxim. You did pretty well in a recent Poker Добрый вечер. Я очень рад, что вы заходите в гости на мой канал. И сегодня я именно хотел обратиться к вам а, с тем, что сказать спасибо за то, что поддерживали и поддерживаете меня все это время. А, мой канал достиг рубеж тысячи подписчиков на днях. И это, конечно, э, достаточно ну, приятно для меня, что столько людей, столько Э, человек э, поверили в мой канал, э, помогают развиваться, смотрят его. Просмотры, я вот смотрю, у меня, в принципе, тоже растут. Я думаю, что канал интересен. Приходит достаточно, в принципе, много вопросов, над которыми стоит задумываться, и, в принципе, давать на них нужно будет ответы. И хочется сказать, выразить слова благодарности вам, что без вас, конечно, ну, у меня бы вообще ничего не получилось бы. То есть, э, если канал бы был не сильно там популярным, к примеру, хотя я не скажу, что он прям такой популярный канал, но тем не менее идет общение, идет переписка. А, я очень рад, и вот как-то я так задумался, что, э, ну, думал, тысяча подписчиков, кто-то думает, там мало, там или что-то еще. А, но я так подумал, ребят, это вообще, это очень в вас поверили тысячи людей. Это очень много. Я не знаю, у меня на работе столько друзей, не знаю, там меня вообще не знает. То есть это очень большая цифра для меня, это ну, громаднейшая. Я себя чувствую вообще очень популярным, <laughs> не знаю, спасибо. А, как там будет дальше, я не знаю, сколько там подписчиков, но на самом деле я так думаю, что надо ценить и уважать тех людей, которые вас поверили. Пускай это будет там тысяча подписчиков, пускай это будет две тысячи подписчиков. Но тем не менее, действительно искренне хочется сказать, что это приятно. И спасибо, что верите, поддерживаете, заходите на канал. Я вас, вам желаю успехов э, в вашей жизни, всех благ, как говорится, удачи, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас обходили стороной препятствия. Э, любви вам, э, радости, не знаю, ну всех-всех-всех благ. И давайте продолжать оставаться друзьями, поддерживать друг другу. Э, и гости канала, спасибо вам, и сами подписчики. Очень благодарен, что достаточно долго мы дружим. Канал у меня с 2014 года, но я не так раньше сильно так активно принимал действия. Но тем не менее, я очень рад, и, скорее всего, слова благодарности это всем вам. Спасибо. Я думаю, увидимся в следующем видео, как я заканчиваю. Пока.